Thank you. extra... <coughs> extra. En el extra voy a poner una aldea, o sea, una aldea, y voy a poner la aldea en pixelado para que vean cómo se verían diferentes materiales y cosas así, como camas, cofres, árboles y demás en pixeleado. Así que ahí me ahorro mucho y ustedes, ustedes mismos pueden ir analizando cómo se vería cosa en pixeleado. Así que sin más, bueno, se los dejo.